Для тих кого є хвости дорога, ой від конотопських є зброя своя, і в очі поглянеш, загубиш люля, Зоброчені орки не садить, та вже здогадала. Вища, пращури нам допоможуть вороженьки знищить, Змінить вороженьки, поховаєм кота, відбудуємо країну щиру та багато. Кораблик російський бока до моря, шляхом помилився, відправили нас. Залезні трофеї, везуть трактори, лежать окопанти, московська орди, бабуся маленька, соки. Хай тільки орки прийдуть до села, приб'ю того ката, то моя земля, то є Україна, тоненька моя, І я тобі заграю, пісню заспіваю, прокидався мій народи від краю до краю, Збудуть вороженьки, поховаєм ката, навчимо.